Так. Ой, a ty czego ty tak wyrydzielся, a? No, będziemy mówić dzisiaj o naszym mistrzu. A. Więc trzeba było, wiesz, z szacunkiem jakoś tak do tego podejść. Слушай, ну так ты бы мне сказал бы, я бы хоть там это платье вечернее надела. А, а... Ну то... Так, подожди, это, это, это ты решил, что ты что ли будешь рассказывать про театр? Ну, а мы с Мишеру говорили. Ну, мы договорились, что вместе будем. Так, подожди, подожди, сейчас я вернусь. Подожди, ничего не рассказывай, ведь мы... Подожди, подожди, подожди, ты расчешись там пока, подготовься там, еще там что-нибудь сделать. Я сейчас приду, подожди. Так, так, да-да-да, та та-ра-та-та. Ну что, красавица? Пойдет? Ага. Ну, ну лучше, чем было. Ладно, все, давай не будем отвлекаться. У нас сегодня тема важная. Угу. Театр. Два плюс Ку. Владимира Захарова. Владимира Захарова, моего любимого мастера. Жил-был однажды один добрый волшебник. И звали его Владимир Захаров. Но волшебником он стал не сразу. Сначала он работал на очень серьезной работе. Был робототехником. Правильно же, да, это называется? Так, так, так. Да. Робототехник. Да. У нас точно называют мехатроник. Да, он изобретал, э, там, выдумывал, э, очень много создавал. А потом он пришел в театр кукол. Угу. И началась совсем другая жизнь, да? Угу он ну, все так же продолжал выдумывать, создавать, но уже для Томского театра «Кукол Скоморох». Вот хм. там-то он работал, он был даже там актером. Да? Ну и да, я думаю, что именно там он уже э, начал становиться волшебником. Может, может быть, что <laughs> А, позже Владимир со своими куклами и со своими самыми-самыми близкими друзьями построил настоящий театр. Правдивый театр. Представляешь, свой театр. И с тех пор зрители начали приходить в этот театр не просто на спектакль, но и в гости к волшебнику. Угу. Такой театр Дом. Домовый театр. Настоящий. Правдивый. Да? <laughs> Давайте немного по нему виртуально прогуляемся. Подходите поближе. Клюнуть хочется. Не дотянусь. Московское время 12 часов 24 минуты. Ой, это я нечаянно. Я же не кукушка. Нет. Просто механика похожа. Мозги размякли, тесто тестом. Стоя. Приветствую вас, мама. Посмотрите, это представление какая. Две плечи, пациенты, девушки, грели. Ну что вы все стоите тут? Отойдите, кассе там вкусно денежками пахнет. Не слушайте ее, не слушайте. Мороз, мороз, Золото на ключи. Тут у нас и касса, тут и гардероб. Кругом самообслуживание. Да не скупитесь. Я не про разделание, я про диеты. Белеете, белеете. Самостоятельно, да-да. Сами же и принимайте решение, за сколько взять билетик. А потом сравните, какой спектакль и во сколько вы его оценили. Все можно исправить, <laughs> я тут буду все время. Ой, сколько кукол было создано! Но самые любимые куклы зрителей – это ежик, заяц и медвежонок. Так, все uwielbiali ежика. Ой, как девчины szalały за jeżykiem. Да, даже мастер сам говорил, что очень многие влюблены в ежика. Так, ну. А, слушай, хотя был еще, еще был Жан. А, вот, да, Жан, это мой старый друг. Эхшан, Шан, хм. отличный парень, а. А, а вот это, вот эта бабушка, смотри, она сидит на входе и встречает зрителей. Ну, смеху с ним было дуже. Ой, да, очень я ее люблю. Вот сидишь вот с ней рядышком, она, значит, сидит такая, носочки вяжет, хм. ну, просто там кому-то, да? Так, рубит, да. А, да, она прям вяжет э, носочки. Мне, знаешь, сколько носочков связала вообще? Так? Да, вообще ножки не замерзали ни разу. Так она сидит, носочки вяжет и сказаньку тебе рассказывает. А свой, як, как мел на имя там, та, лялька, с которой звонки, звонка, звонким так над сценой а, ну так это же, это тоже мой друг, это, это Коля. А Коля Шторкин, да. Коля ой, Шторкин. Да, это очень важный персонаж в театре. Он давал звонки и собирал, организовывал зрителей. Можно сказать, администратор театра. А он часто собі жарти навіть зробив, ні, за фашистки? Ой, да, он вообще молодец. Он <laughs> продолжает сейчас трудиться в этом театре. Вообще, тот еще угу. кадр. Ой, а спектаклей-то сколько было тогда у Владимира. Ой, не сосчитать. Во многих волшебник сам выступал автором текста. Вот, вот представляешь, вот не только текст, он вообще вот все, вот все, все, все, все, все сам придумывал. Вот, представляешь, вот <laughs> сам все придумывал. И декорации делал сам, и кукол, и текст писал играл, ну Ой, ты просто... На гитаре играл. На гитаре как играл, ну, ну просто же заслушаешься. А сколько людей, сколько кукольников мечтали познакомиться с волшебником. И однажды он начал учить других. <laughs> Да и столько последователей у него появилось, столько спектаклей, что и всех не сосчитать, представляешь себе? Ну <laughs> Ой конечно. Ну, конечно, до волшебника нам еще очень далеко. Ой. Ой, да, не то слово. Но он для нас всегда как пример, как человек, который вот, вот, вот своими вот, вот этими вот, вот этими вот руками, вот своей вот этой вот душой смог создать такое невероятное, такое теплое место, в которое хочется возвращаться снова и снова. No, no co było dalej? Зачал przyjmować uczniów да, и... Да ты, да ты все знаешь, что было дальше. А дальше... А дальше волшебник ушел в другой мир. Я уверена, что... Я уверена, что этот мир тоже волшебный. И, наверное, он бродит сейчас по другим совсем, но тоже волшебным лесам <laughs> и все ищет. Сбер как, это свой Как и раньше, да, как и раньше. Он ищет свои волшебные красивые коряшки, корешочки, а может быть даже строит свой новый театр. Хм. <laughs> Здесь же остались его ученики, хм. последователи, которые помогают театру жить и нести дело мастера в мир. А, ну а еще-то, вот два года назад, например, так вообще целый большой-большой фестиваль имени Владимира Захарова Ты на нем выступалась, кстати, да? Да. Выступалась, там и то не раз хіба. Да, но ну, об этом я еще думаю, а, что э, так, обязательно никто не секрет, расскажу. Никто да. <laughs> да, и очень-очень много там было учеников, а сколько там было кукол, и сколько они же приехали со всех разных Самый разных городов, фиата, да, да, с разных стран. И спектаклей привезли столько. Ой, я, я даже не помню вообще, успела ли я там все посмотреть. Очень уж их было много. Ой, спасибо всем тем, кто сейчас живет и творит в этом театре. И, Ой, так. и спасибо всем тем, кого уже нет с нами, но но вы навсегда остаетесь в наших сердцах, в сердцах учеников, зрителей и кукол. Эх, здорово. Да, мастер будет удобно. Да, как же я скучаю по этому театру. Эх, надо всем привет передать. Так, привет. Всем привет, привет Томску. Будем <laughs> очень без вас скучать. Еще до вас зазвоним. Будем еще с вами контактовать. Да, угу. вот видите, какой замечательный театр. Угу. Не театр, а мажение попросту. Действительно, не театр, а мечта. Добре подійшли, так? Да, тут так. Ну, просто нічого не плохо рассказать. Так, да? да? Ты да, чего? Зачем так понять все, да? Мне тоже ну, понравилось. Так, ну, Пойдем посмотрим. Вдруг уже там наснимали что-то. Пока.